congreso mutacional. El día después es aprender a mirar, aprender a escuchar, aprender a sentir, a sentir quizás con el corazón, a sentir con todos nuestros sentidos. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional, sf.com. Tenés que escribirte.